so Better have me so ya mali Tisa na imana majito Ntahama man paderati Zila ubish Isfanya marke Kafula la mish Isenda weke Bashia bitch Ni uveuze Usenda mad soft Usenda mad soft Wambani Taunambie wambani Yeah Wamtimjeni wamwenye shdagon vani gali ya tingo ni swala gali ya tingo ni swala ni swala maorinyora ni swala maorinyora hey. leo nisenshi maisha shufalume mwana wa mitila mbali ni swala nyumba wa mide mwenyewe uh. badame sunizinunua gari sijamaori mziga kamshini wamina hila titi habari njowahe tena nazo bara ehe titolisha banasi katibanga ye yeah. mdajua oza nezo bera mizo ya mai tisa naima na majito ntaa mama zilaubish isfanya marke kavulalamis isenda weke bashia bich niuveuseu senda mbari swafu senda mbari swafu tisitawi swafu tina mwendwa og tingiya roho ni tsare mahoti galiya fete galiya fete wasidzilabe wasidzilabe marike ugaudza mwanzani xinyama kushongawo menyatsena ujama tsengeleya fafu mwanzani ra xamana tine kuxama naipuli ya watson mita mutsonsalmia nelson mwana nyangu warohoni uh-uh. rangu rakawatiti mjoro wangu akabafuni rakutala shoni kara kuvenza likoli leorise ya masusu mana rinayokoshoni mdazhuwaonza meso merahamiso ya mai tisanaimana mazhito ntaamamanbarerao your mind, girl. Got full all on me, We send I work, girl. But she a bitch, new verse. Person a bad swerve, send a bad swerve.